ein Bastard. Calma, calma, que, calma que eu boto bem devagarinho. Prometo é é pra tu que eu não vou machucar. Prometo é pra tu que eu não vou machucar. Prometo pra tu que eu não vou machucar. Calma, garoto, tá muito novinha. Promete pra mim que não vai machucar. Promete pra mim que não vai machucar. Promete pra mim que não vai machucar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem me atravessar. und sieht, was du bist.